Corporación Tamar es una entidad sin ánimo de lucro que propende por la transformación de generaciones. Además, lucha para prevenir la trata de personas. En este sentido, te invitamos a que te unas, que nos ayudes a divulgar la problemática. Nos puedes encontrar en redes sociales como Corporación Tamar. La trata de personas es una violación grave a los derechos humanos. No comas cuento, infórmate, entérate, eres una persona libre. Tus derechos no pueden ser negociados. los trabajos forzados son algunas de las formas de explotación. Únete a la lucha contra la trata de personas. realiza tú mismo los trámites de documentación. Infórmale a tu familia dónde vas a estar. Ubica la embajada o consulado de tu país de origen. Comunícate en Colombia a la línea 018 2020. La trata de personas es una realidad. Actualmente Colombia es un país de origen, tránsito y destino para la trata de personas. Si eres colombiano y llegas a ser víctima de este flagelo, por favor comunícate con las líneas 057 1610 y si no, escríbanos a nuestro correo tamarcorporación.com. Toda persona puede ser víctima de trata. Te recomiendo no ignores este flagelo. Puede estar más cerca de ti y de los que amas. Pilas con la trata, es una realidad. No comas cuento, pilas con la trata.